終了りょうちゃん、うん、昨日はお風呂入った、うん、入ってないよね、うん、入ろうか一緒に、 入ろうかそろそろうんうんうんじゃないの入るよオッケーもうすぐ11時ですうんふんそれは本当うんふん本当よ本当だから入るようんうん入ろうそうかまずお風呂場来たのはいいけど浴槽を洗わなきゃいけないんだ浴槽洗わなきゃいけない そうだね洗いますひょにょ洗剤が出ないあ、あったよしとまさか朝からお風呂洗いするとは思わなかった忘れてたしなきゃいけないんだよ なんかやっと目覚めてきたさっきまでね起きてなかったからさよいしょ朝掃除することなんか初めてすぎてよしたよし、ためましょう、お風呂。 ゲイ終了入ってるよちゃんと <laughs> 今回はどういう回今回はあの伏線回収よ伏線回収うん何の前回お風呂入らない騒動があって、うん、で結局入らなかったから、うん、もうねじゃあ一緒に入らせようっていうことで なるほどねうん見張られてるのね俺はそうですちゃんと上がってるし考えど頭皮マッサージしてほらまだしっかり動くから大丈夫だと思うんだよね <laughs> <laughs> 何が頭皮が <laughs> なんかよく言うわけ言うくないなんで頭皮がさ、うん、動かなくなったら、うん、なんかちょっとそうなんだ初耳本当頭皮が柔らかかったらまた大丈夫えそうなんだ知らなかったまた大丈夫なはずうんうんうん いつも顔石鹸で洗わないじゃん洗ってる洗ってないでしょ洗ってるよ本当は本当は本当はボディーソープの時もあるあボディーソープあそういうことかやっぱもうスケキヨみたいになってるからスケキヨ <laughs> あの犬のそうそうそうそう 検査ただきましたはいよくできましたイエーイなんでよくできました終了これさ、うん シャワー出るじゃない、うん、シャワーでこうやってやってたのね、うん、でもこうするとさ、うん、目に入るじゃん、うん、でこうする人もいるよっていうふうに教わったので、だからこういうふうにしたらさ楽だったの、だからそこからそれになったあなるほどねそうそうそうあのねあとなんだっけ腰痛持ちの人はやっぱ前にかがむのつらいから、後ろ向きでシャワー浴びるんだってそうなんだそれはいいかも これの需要はどこにあるのか俺らの需要はない確かにでもあれなんでしょう、伏線回収だな伏線回収な一応ちゃんと入りましたっていう <laughs> そんなに信用ないのかな <laughs> はい、終わり。えい。ひょにょ。 ひょにょだよ何なんでカメラ回し始めたら喋んなくなるの何なのその2枚目アピール 2枚目アピールすんなって俺もするのとかいやありがとう誰が2枚目アピールしてんだよしてねえよョうちゃんドライヤーしてドライヤーしてお前な俺の絵になるから よしどうえ俺顔壁大丈夫じゃないあーすっきりしたわ俺、俺すごい端っこに <laughs> さっぱりしましたさっぱりしたわいやお風呂っていいよねいいよね <laughs> 今ここにお前が言うなって出てんでしょ <laughs> はい 無理やり入らされました。入りさせました。うん。なんかもう、あれね。何さっとでいいね。もうこんだけ暑くなってきたね。そうだね。うん。はい、シャワーでね、うんうん、久しぶりに湯船にちょこっと使ったら。暑いっす。めっちゃ汗出る。暑い。うん。 <laughs> またいつまでも終わらないパターンだ、これ。 <laughs> 何する今から。で、どっちがずっと黙ってられるかやろうか。いいよ。 急 <laughs> に何もうやめる <laughs> やめようか今日の動画は何だったの結局どういう動画だったのでお風呂入らせるためなんだよああもう引きするよねもうよくないもうこれで終わりにしようもういいかうんもう俺のお風呂ネタはもううん、もうこれで終わりにしようででも動画のためだったら入るんでしょ 動画のためだったらそれ入るでしょうよ。なるほどね。 <laughs> 待って待って。それだとね、なんかちょっと聞こえが悪い。 <laughs> そうか、動画以外だと入らないみたいなっちゃう。うん、そうそう。ちゃんと入ってるの。ちゃんと入ってて、まあ動画にするってのと、まそれ入るしかないよね。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。というわけで今回はここまでにしたいと思います。思います。はい。気に入っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、ティクト o k もお願いします。ではまた。